السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندي في قناه البنات ما شاء الله نشارك معكم الغيفات في مالحين عندي هنا واحد الدلافه ديال الفرص الطب زدت عليها كاس ديال نص كاس ديال الفينو بدل الكاس ديال العنبه غندير واحد معلقه ديال العسل معلقه صغيره ديال العسل على حسب اللون اللي مبغاش يدير العسل يدير بلاصتو سميتو بلاصتو السنيده واحد نص ساشيه ديال الخميره غير نص البنات مع آه، نص معلقه صغيره واحد شويه ديال الملحه نجمع معلقه نجمع معلقه ندير جوج معالق ديال الزيت نص معلقه ديال الخل صافي ونعجنو بالماء دافي انا جبت المدافي دافي البنات دافي غادي البطوله ماشي دافي بزاف نتوما بغيتو دوبلو المقادير دوبلوهم خليو العجينه قاصحه شويه بنات ما تديروهاش ما تطلقوهاش نحيدها هنا نعاود لكم مزيان البنات ونرجع معكم يا إيه، الناس بعد العجينه ما جمعتها غنديرها فواحد البلاستيكه ترتاح ونوز باش نصاوب ان شاء الله الحشوه غنديرها غندير سميتو المعلقه ديال الزيت عندي هنايا جوج بصلات كبار متوسطين واحد جوج فلفلات غندير عليهم شويه الملحه صافي نخليهم يتشحروا تشحر لينا البصله البنات غندير عليها الكفته انا عندي هنايا الكفته ديال اللحم غير اللي بغيتو البنات نخليها مرتاحه شويه نزيد عليها نزيد عليها خز الكوك واحد جوج خزوات الكوكين واحد جوج كورجيطات الكوكين جوج خزوات كبار البنات واحد جوج كورجيطات كبار اوكي غادي نديرهم هنا تتشحر ليا كلشي تشحر عاد نزيد عليهم هاد شويه ديال الشعير الثاني هي يعني البنات نص نص البكيه باش ندير ليهم العطريه ديالهم انا دابا ما عنديش بزاف ديال العطريه ندير شويه ديال السودانيه وشويه حرق على الوليدات وغندير العطريه ديال البسطيله ديال الحوت هي اللي غادي ندير منها معلقه عامره هكا كبيره عامره مزيان هي غندير صافي غندير شي عطريه اخرى خلينا مزيان دابا تشوفي كيزيدنا شويه الخضره المعدنوسه البنات انا طفيت عليها طفيت البور ليها جوج فرماجات ونخليوها تبل ندوزو للعجينه باش نصوبوها ندخل تحتو هيا العجينه البنات ندوز نحيدها وندوز نحيدها الميه الزيت ندخل البلاصه نستنى كنت مرات الجينة البنات غتطيح مزيان نحاول نمرقها نخليوها نقعد البنات نعمجوش باش تجينا تجينا مزيانه عندي هي بدات نقطعها هكا بنت non. نحاول نزيد نورقهم البنات هنا نعم، نحيد هذا نحطهم هنا باش يبان لكم نرى نقطعهم الناس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة إلا كانت عندكم سميتو آه، ديال البيتزا قطعة ديال البيتزا ديرو قطع ديال البيتزا باش كتجينا ساهلة الحشوة نقلبو شوية من هنا من الشنيب

هنحطها هنا نتمدنس نحطهم في ال ديال الفران Je vais que je dois de voir. نقدو جنبات نسدو على الشواطه عاد ندوز جاو زوينين هما البنات ساليتهم غادي ندهنهم بصفه ديال البيض مع واحد النقيطه ديال الخل غادي ندهنهم كاملين ونخشيو في الفرن هاد شاع شاعله البنات نقصو عليهم ونخليهم يطيبو على خاطرهم الغيط معمر اللي صوبت معاكم كيجيو فنين تجيو غزالين بالصحه والراحه ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك تشجيع وشكرا على المتابعه ديالكم نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر وشكرا البنات